जिल्लाको एउटा सबभन्दा टप महत्त्वपूर्ण चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र यो पर्यटकहरू र बन्दीपुरभन्दा पनि यो अझै राम्रो छ Good. पहिला आएको थिएँ यहाँ केही पनि थिएन तर यसपालि चाहिँ यति राम्रो देखेँ कि अब यसको अझै गर्नुपर्ने काम के छ त भन्दाखेरि यो बाटो पिच गर्नु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ बाटो साङ्ग्रो भएको छ भने अहिले वान वे बनाएको रहेछ त्यो वान वे नै बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि अनि अलिकति होटेल रेस्टुराहरू यसको महत्त्व त्यसै नै बढ्छ हेर्नु पानी धेरै छ यो चाहिँ तनहुँ जिल्लाको एउटा सबभन्दा टप महत्त्वपूर्ण चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र यो छ हेर्नु र बन्दीपुरभन्दा पनि यो अझै राम्रो छ जिल्ला आएपछि कहाँ हेर्ने त भनेपछि एउटा हेर्ने जिल्लाको एक नम्बरमै यही आउँछ आँधीपुल यस्तो रमणीय ठाउँ रहेछ कि मेरो कृष्णराज खनाल म यता तनु गुणादिन จากขันคาลี Yeah.